Hey girl, why are in my dream again? again？那足疗已消失的公园，在我们相识的春天，一直来不及说声抱歉。忘不掉我们经历的一切，跟你告白的苍凉座位，记得你答应我的时候唱的那封 voice message。Yeah yeah yeah。 一起出去喝，在哪里没人想去，心跳的速度和晕船的感觉不断加剧，那些美好的画面如今都只从此过去过去。我发誓，在哪里挥之不去。I'm stuck in this fucking lucid dream，在梦里面总是充斥着你的身影。 Hey girl, were in my dream again。那足聊一小时的公园，在我们相识的春天，一些来不及说的抱歉，忘不掉我们经历的一切，跟你告白的苍凉滋味，记得你答应我的时候，唱的那首《Voice Message》。Yeah yeah。 等的都是我，却突然降了暴雨。你和我都被打散，我也我的帮你挡雨。到底什么机缘，让我们可以相遇？而到了故事结尾却是么样的结局？这首歌不是在跳着楼下写的，希望这首歌我就会放下你了。 Hey girl, why am I d r e a m again？那座聊了一小时的公园，在我们相识的春天，一经来不及说的抱歉，忘不掉我们经历的一切，跟你告白的餐厅座位，记得你打我的时候唱的那封 voice message。